Qui è Piero Gibardo che vi parla per raccontarvi il match di oggi con il prezioso contributo di Stefano Nava al mio fianco. Troppo buono Piero, un saluto a tutti gli amici che ci seguono. Ci siamo, sta per avere inizio il match tra Siviglia e Juventus. I riflettori sono tutti puntati sul Pipita, Gonzalo Higuain per questa sfida. Pensi che ci delizierà anche oggi con i suoi gol? Da tifoso neutrale, lo spero, è uno capace di trasformare in oro ogni pallone che tocca. Ecco la formazione di partenza del Siviglia. Scendono in campo col 4-3-3 con due attaccanti schierati in posizione più defilata rispetto al centravanti. Un tridente importante, eh? pesante questo. Eh, potrebbe risultare decisivo alla fine nell'economia del match. Vediamo la formazione di partenza della Juve. Hanno scelto di affidarsi al 3-5-2 per la sfida di oggi. Che ne pensi, Stefano? Alla palla del vantaggio. Il Pipita! Il gol di Higuain! Palla che è carambolata sul palo prima di finire in rete. Colpo da biliardo dell'attaccante con palla in buca d'angolo. Possiamo apprezzare meglio il gol visto anche da un'altra prospettiva. Ed ecco dunque arrivato il primo gol dell'incontro 1-0. Rami. Vietto. Guadagna metri, potrebbe trovare il pari. La dilusione sul volto per quella che poteva essere una buona occasione. A volte capita di sbagliare, ma non deve abbattersi secondo me. Chedira, è stato fermato dal difensore. Hanno provato a sfondare per vie centrali ma sono stati fermati. Attenzione al tiro col portiere che blocca il tiro. Bravo qui. Kiyotake. Si avvicina all'area. Traversone che viene intercettato. Pjanic. Occhio perché l'arbitro potrebbe anche estrarre un cartellino. L'arbitro non ha avuto dubbi qui, ammonizione. Il giocatore incassa di buon grado il giallo. Vietto. Tremolinas. Ci sono metri a disposizione. Fa sua la palla con un intervento duro ma regolare. Kranevitter. Chiude bene il triangolo. Lo ferma ma non controlla. cercare il buco nella difesa avversaria. La manovra interrotta senza problemi. Vitolo. Buona la lettura di Chedira. Chedira. Azione interrotta. Mariano continuano a girare palla cercando il momento giusto perde palla nessun problema per la difesa che recupera c'è spazio per andare Dani Alves palla che finisce all'arco colpito malissimo Mattias Kranevitter. Hanno interrotto l'azione avversaria recuperando palla a centrocampo. Occhio, cerca l'area di rigore. Può colpire da lì. Grande intervento del portiere. Corner per la Juve, arrivano i saltatori. Dybala, che parata! altri 120 secondi da giocare palla in mezzo dopo un buon intervento occhio al suo movimento Higuain si preparano a difendere su questo corner attenzione alle marcature si chiude il primo tempo Si riparte con la Juve avanti nel punteggio. Kiyotake. Zonzi. Tremolinas. Guadagna metri verso l'area. cercano spazi. Può contare sull'aiuto dei compagni. Mantengono il possesso del pallone con una buona serie di passaggi. Ecco il tiro. Portiere che blocca senza problemi. Marchisio. Pjanic. Alexandro. La Juve a caccia del gol. Marchisio. Pjanic. Non è facile trovare spazi, ci provano con la circolazione di palla. Palla vagante adesso. È il tocco di testa. Potrebbe andare al cross. Marchisio sbaglia tutto, pallone che finisce sul fondo. capisce tutto Benatia. C'è cambio in vista per la squadra di casa. Probabilmente l'allenatore non è soddisfatto come sono schierati in campo i suoi uomini, Pier. Vitolo, guadagna metri. Ottimo intervento difensivo. Lo ferma ma non controlla. Tackle con il pallone che termina dunque in fallo laterale. Marchisio. Dybala. Buon intervento difensivo. C'è stata la deviazione del difensore, sarà dunque calcio d'angolo. un'occhiata alla grafica, c'è sostanziale equilibrio nel possesso di palla. Esatto, due modelli di gioco sono alla pari spunta l'area è stato fermato dal difensore palla in out sarà rimessa laterale c'è il movimento senza palla pallone uscito sarà rimessa dal fondo Vitolo siamo entrati nell'ultimo quarto d'ora. Iborra. Cercano il buco nella difesa avversaria. C'è il recupero del pallone. Lo svantaggio è minimo, ma il vero nemico adesso per i padroni di casa diventa il cronometro col tempo che passa inesorabile. Gli unici a crederci sembrano solo i tifosi eh, che non smettono di incitare la loro squadra. Complimenti. Manca poco al termine della gara con questi ultimi minuti che possono regalarci sorprese. Occhio alla ripartenza. Dybala! Rete! Splendida rete! Partita davvero a senso unico, un verdetto chiarissimo. la piazzata con precisione assoluta. Con la palla può fare davvero tutto quello che vuole. Hanno raddoppiato, adesso sono avanti 2-0. Iborra. Siamo entrati negli ultimi 5 minuti di gara. Ci sono metri a disposizione. Marchisio. Vasquez. Non è solo. Zonfi! Gol solo sfiorato con enorme disappunto dei compagni e dei tifosi sugli spalti. Avevano vista dentro Pierre, invece è uscita di un niente, risultato che comunque sarebbe cambiato di poco. Sono tre i minuti di recupero. Occhio, cerca l'area di rigore. Attenzione, occasione palla che termina largamente sul fondo finisce qui vittoria per la Juve